السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا مع درس جديد من دروس سنة أولى بكالوريا ومع قناة تعلم الإنجليزية مع كوريا So welcome everyone to learn English with Korea درس اليوم هو جزء ثاني من دروس الرايتين الكتابة غادي نشوف فيه غادي نشوفوا فيه ان شاء الله واحد آه، القضيه مهمه بزاف وبزاف ديال التلاميذ كيديروا فيها اخطاء في الرايتين آه، اللي هي الكابيتاليزيشن اوكي اش كنقصدو بكابيتاليزيشن هادشي ان شاء الله غنشوفوه في هاد الدرس ديال اليوم ان شاء الله اوكي وغنختمو بواحد التمرين آه صغير باش نشوفو ونتاكدو من الفهم ديالكم نبداو على بركه الله اوكي بالنسبه للمحتوى ديال هاد الحصه ان شاء الله وديال هاد الفيديو عندنا ال capitalization يعني كيفاش نكتبو الكلمات اوكي ولا الحروف سي طريقه استعمال الحروف الكبيره غنشوفو التعريف ديال capitalization اوكي capitalization هو noun اسم و uncountable يعني ما نقدرش نزيدو ليه s في الاخر اوكي okay. آه هذا الاسم هذا يعني مشتق من ال verb capitalize اوكي وبال يعني الانجليزيه البريطانيه عوضا عن حرف زد or z حرف هذا الحرف هذا زد أو سي كيكتبوا هما اس سواء هنا كفعل أو في الاسم كيكتبوا capitalization بإس وماشي بزد اوكي جود ال verb يعني قلنا كلمة capitalization مشتقة من الفعل ال verb capitalize اوكي اللي هو فعل هنا ترانزيتيف بالنسبة للناس يعني اللي كيسولها ترانزيتيف هو فعل متعدي اوكي بحال اللغة العربية عندنا فعل لازم والمتعدي يعني كيحتاج مفعول B. okay good المعنى ديال هذا التعريف هو to write a letter of the alphabet using a capital letter نشرحوا هذا التعريف هو الكتابة ديال حرف letter هنايا كيعنيو بها حرف ماشي رسالة حرف of the alphabet يعني حروف ديال الأبجدية باستعمال حرف كبير capital letter هو حرف كبير اوكي okay. نشوفوا الآن الاستعمالات ديال capital letters امتى كنستعملوا capital letter okay so we use capital letters in the following cases كنستعملوا capital letters في هذه الحالات التالية أول حالاتنا هي at the beginning of a sentence or or and after full stop يعني باش نشرحوا عليكم كنستعملوا capital letter at the beginning of the sentence بداية كل جملة اوكي okay. بداية الجملة كنكتبو أول حرف يكون بال capital letter good أو after full stop شفنا في الفيديو السابق في ال writing ديال البنكتويشن full stop هي النقطة ها بحال هادي دابا اللي أنا أوريكم بشكل أفضل هاد النقطة هادي هادي كتسمى full full stop ناخذ مثال باش نفهمو اكثر My friend is from England full stop he is a teacher اوكي نشرحوا دابا علاش استعملنا هنايا الكابيتال آه، ليتر وفينا هي بعدا ال capital letter اول capital letter عندنا هو باللون الاحمر هنايا M علاش درنا M بال capital letter هنايا لانها في بدايه الجملة اوكي قلنا at the beginning of the sentence وهنا عندنا full stop يعني نقطة كنا إذا كتبنا جملة ورا النقطة أو أي كلمة ورا النقطة الحرف الأول كيكون بال capital letter هنا عندنا H يعني هي الحرف اللي هو H كتبناه بال capital letter علاش لأنه جاء من بعد حقنا after after full stop اوكي نتمنى يكون الاستعمال الأول واضح ندوز دابا ان شاء الله الاستعمال الثاني اوكي so we use capital letters again with names of people places وعلى العموم كنستعملوا آه، الكابيتال ليترز مع ال proper ناونز غادي نخلو ليه ان شاء الله فيديو آه، بوحدو نشرحوا الفرق بين بروبر ناونز وال common ناونز باش نسهلوا الماموري على يعني التلاميذ المتعلمين غادي نشوفوا بعض النماذج ديال pronouns اوكي هنا with names of people and places مع الاسماء ديال الناس وديال الاماكن اماكن خاصه بطبيعتها ماشي اماكن عامه اوكي آه ناخذ امثله عندنا رشيد الحرف الاول بالكابيتال ليتر لانه اسم شخص اوكي جيمس جي جاي سوري يعني capital letter لأن اسم شخص جيمس اسم آه، مذكر اوكي نجاة أن كابيتال لتر سوزن الآخرين مثلا ناخذ اسم مكان بحال مثلا آه، آه، ابن زهر university جامعة ابن زهر هو مكان خاص يعني ماشي مكان يعني عام الى اخره الشيء اللي كنستعمل معاه ال capital لتر اوكي مزيان نشوفوا استعمال اخر We use capital letters with countries, cities and nationalities. عندنا countries مع الدول cities المدن nationalities يعني الجنسيات ناخذ أمثلة عندنا Russia روسيا الحرف الأول capital letter Morocco الحرف الأول capital letter okay Agadir هذا هنا عندنا city يعني مدينة كنديرو capital letter Paris مدينة capital letter French هنا جنسية يعني فرنسي أو فرنسية F بالcapital letter Moroccan جنسية مغربي أو مغربية with capital letter To suitable آخر we use capital letters with the languages مع اللغات okay مثلا Russian هي اللغة الروسية Arabic العربية German هي اللغة الألمانية French هي اللغة الفرنسية Spanish اللغة الإسبانية إلى آخره okay تستمر مع اللغات ندوزو دابا لاستعمالات اخرى اوكي we use uh, capital letters with titles مع العناوين العناوين ديال الكتب افلام آه, مسلسلات الى اخره كاين العناوين بصفه عامه كنستعمل معاهم ال capital لتر examples اوكي okay. عندنا هاري بوتر اللي هو اسم كتاب واسم فيلم يعني سواء كان عنوان كتاب أو فيلم ف كنستعملوا الحروف الأولى ديال الكلمات بال capital ليترز اوكي انيمال فارم اوكي الحروف الأولى ديال كل كلمة كتكون بال capital ليتر اوكي هذا كتاب Animal Farm يعني مزرعة الحيوان اوكي وان بيس هذا انيم ومانجا يعني عنوان ديال مانجا يعني المانجا هي يعني بحال قلنا الكوميكس ولكن اللي كتنتجو اليابان كي وان بيس انيمي ومانجا يعني داكشي اش كنسميو هو العنوان ديالها هو هذا One Piece الحرف الاول من كل كلمه كيكون بال capital ليتر اوكي ذا ووكينج ديد هذا عنوان ديال المسلسل سيريز اوكي داكشي الحرف الاول من كل كلمه كيكون بال capital ليتر نشوفوا استعمال اخر consider capital letters with days and months مع الأيام days والأشهر months good أمثلة يعني أنتم عارفين عندنا Monday الاثنين Tuesday ثلاثاء إلى آخره أربعاء خميس إلى آخره عندنا في الأشهر عندنا جوج أمثلة March يعني شهر مارس and May شهر ماي okay والأشهر أخرى مثلا سبتمبر أكتوبر and so on okay تا هما الأشهر والأيام كنديرو capital letter another use استعمال آخر كنستعملو with planets مع أسماء الكواكب اوكي okay. ماشي الكوكب المراكشي بطبيعة الحال آه غير هو الكوكب المراكشي هو اسم فريق فغنستعملو كا سي ام يعني كابيتال ليترز اوكي هذا موضوع آخر آه رجعوا لل planets يعني الكواكب اوكي عندنا ميركوري ميركوري هو كوكب عطارد ميركوري وانتبهوا هنا آه، بعض المرات كيشكلنا خطر الا ما كتبناش الكابيتال ليتر اوكي مثلا الا كتبنا mercury ب M يعني صغيره كنسميوها لور كيس ليتر ام صغيره فهنا كيتغير المعنى ديال الكلمه كيولي mercury هنا والمعنى ديالو هو الزئبق اوكي مثلا الا قلتي I love Mercury كتبتيها بكابير 3 يعني أحب آه، كوكب عطارد اوكي ولكن الا كتبتي I love Mercury with M يعني تكون صغيرة فأنا كتقول أحب الزئبق اوكي والزئبق ومادة شوية مسمومة اوكي جود عندنا هنايا Mars Mars هنا S كنطقوها بزاد اوكي باش نوضح لكم اكثر هاد S هادي اللي في الاخر هنايا آه، مع كوكب ديال مارس كنطبقوها بحال زد كاين نكتب لكم هنا واحد Z تقاتلوا معها آه، ها هي كتبنا الحمد لله so so, عندنا هنايا مارس مارس هو كوكب المريخ اوكي مارس ندوز دابا ل Jupiter. ولا Jupiter. Jupiter هو كوكب المشتري جوبيتر هنا عندنا Saturn Saturn Saturn وكوكب زحل Venus Venus Venus هو كوكب الزهرة اوكي جود كما كتلاحظوا الان الحروف الاولى ديالهم كلها كتكون بال capital ليترز كابيتال ليترز دوزو الاخير استعمالين معنا في هذه الحصه هذه Okay? We use capital letters again with religions and doctrines. كنستعملوه مع الديانات والمذاهب. المذاهب الفكرية والفلسفية. Okay? كيتسموا مذاهب. Okay? Doctrines. Religions هما الأديان. أمثلة كي عندنا إسلام أي يعني الديانة الإسلامية كريستيانتي يعني آه، النصرانية أو المسيحية جودايزم al-Yahudiyya, Buddhism, al-Buddhiyya, and so on. Okay, Marxism in Marxia إلى آخره. المذاهب والديانات الأخرى. Okay, so الحروف الأولى ديال كل ديانة ومذهب كيكون بالكابيتال letter. Okay, good. هنشوفوا آخر استعمال معنا في الحصة هذه. With the subject pronoun I. هاد I دائما كتكون capital letter اوكي okay. سواء بداية الجملة ولا آخر جملة اوكي okay. مثال my friends and I أصدقائي وأنا اوكي okay. my friends and I اوكي آه، uh, ونستغلوا فرصة آه، في اللغة الإنجليزية يعني على عكس على عكس اللغة العربية في العربية كنقول أنا وأصدقائي يعني كنسبقوا I هي الأولى يعني في العربية أنا باش كندير الأصدقاء ديالي في الإنجليزية كتذكر شي حاجه ا آه، باش كتزيد ليها I مثلا كتقول my brother and I اخي الاخ ديالي وانا كاين كنقولوا بحال بغينا نترجموها بالعربيه كنقولوا انا واخي اوكي آه، آه، the students and I يعني انا والتلاميذ اوكي غير هو I ما كنكتبوهاش في يعني في يعني في ال départ. كنكتبوها هي الجزء الثاني اوكي جود هذه بطبيعه الحال فات الى عندنا هاد الصيغه ديالي يعني شي حاجه او شي واحد وانا اوكي جود آه، بصفه عامه بالنسبه كخلاصه ال capital letters يعني آه، الحوايج اللي ذكرناهم ومع ال proper nouns يعني فيما كان الموقع ديالهم في الجمله كنستعملوا الكابيتال ليتر اوكي سواء كانت في بدايه الجمله في وسط الجمله بحال هنايا في اخر الجمله يعني ما كيهمش الموقع ديالها مادام عندنا خاصنا نستعملو capital letter كنستعملوها وباش نتاكدوا ان شاء الله واش فهمتوا الدرس مزيان ولا لا غتاخذوا واحد الورقه وقلم ونعطيكم شي وقت باش تجاوبوا على التمرين التالي يلا كونوا في على استعداد اوكي بالنسبه لل exercise عندنا السؤال او المطلوب منكم هو هذا choose or correct sorry اوكي آه، عندنا هنا correct غير بواحد او آه، sorry ماشي بدبل او نديرو هنا الحذف ديال واحد او آه، اوكي وخاصنا دبل ار اوكي يعني الخدمه ديال الزربه هي هادي كنصحكم مابقاش تزربوا الخدمه ديالكم خصني نصح راسي هو الاول ثانك يو سو correct the mistakes in the following sentences okay so uh, غنصحوا الاخطاء uh, اللي كاينين في الجمل الاتيه اوكي okay? uh, الجمله الاولى سمير and I ناخذ يعني تاعنا Samir and I are watching the series of Prison Break in Casablanca. Okay? يعني الاخطاء هنا اللي كنهضروا عليهم هو بطبيعه الحال الاخطاء ديال الكابيتال لتر اوكي يعني شنو هما الكلمات اللي خصنا نستعملو هنا بال capital letter عندكم واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق اوقف الفيديو بالنسبه لكم نتوما وحاول يعني تجاوبوا على هاد السؤال تصحوا الاخطاء اللي فيه كنظن بانكم يعني كملتوا آه ندوزو للتصحيح اوكي عندنا سمير اند اي are watching the series of Prison Break in Casablanca دابا نشرحوا علاش درنا هاد الاجوبه اوكي عندنا هنا سمير علاش درنا هنا اس with capital letter لان سمير هو اسم name of a person يعني اسم شخص اوكي هنا I كما قلت لكم I يلا شنو هي اخر حاجة يعني حاجه يعني في في في يعني في الشرح ديال الدرس شفناها هاد subject pronoun I دائما كيكون capital letter يعني اي فيما مكان الموقع ديالو كيكون capital letter هنا عندنا series of Prison Break Prison Break هذه آه عنوان ديال مسلسل اوكي داكشي كناخذ الحرف الاول ديال كل كلمه في المسلسل كنديروها بكابيتال لتر اوكي بريزن بريك كازابلانكا سي ويد كابيتال لتر علاش لان Casablanca مدينه سيتي فيري جود اوكي دوزو مثال اخر أو تمرين آخر جملة أخرى عندنا Rebecca is an English teacher she can she can also speak Chinese okay وقفوا الفيديو أيضا وخذوا ورقة وقلم وجاوبوا على التمرين كنظن بأنكم يعني كملتوا الإجابة دوزوا للتصحيح كما كتلاحظوا الكلمه الاولى عندنا هنا هي ريبيكا اوكي ريبيكا اسم فتاه يعني هو اسم اجنبي ديال فتاه يعني اسم ديال شي وحده يعني في الخارج المغرب اسمه Rebecca اسم فتاه مع الاسماء كنديرو كابيتال letter English teacher هنا English يعني اللغة آه، أستاذة ديال اللغة الإنجليزية okay؟ okay? مع اللغات قلنا كنديرو capital letter good هنا عندنا full stop الى عقلتو هاد الفول ستوب ها هي النقطه اوكي موراها الى كانت عندنا شي جمله ولا شي كلمه وراها الحرف الاول ديال ديك الجمله ولا الكلمه كيكون بال capital داكشي درنا she with capital letter هنا S هي اللي درنا ب capital letter اوكي وعندنا تشاينيز تشاينيز هي لغه اوكي داكشي درنا ليها C with capital letter ندوزو لاخر جمله عندنا في التمرين In physics and science, we study about planets such as Mars and Jupiter. Okay? وقفوا الفيديو وجاوبوا على آه آه، يعني السؤال هنايا وشوفوا آه، يعني الكلمات اللي خصنا نستعملو فيهم capital letter اوكي كنظن بانكم جاوبتو نشوفوا الاجابه ونناقشوها اوكي in physics اوكي عندنا الحرف الاول هنا ان والحرف او هو اي هو اللي درنا في الكابيتال ليتر علاش درنا هنا اي في الكابيتال ليتر لان هذه بدايه الجمله هنا عندنا Rebecca كما شفنا سابقا وسمير هنا ناقشنا فقط آه، يعني حاله واحده من استعمالهم لانهم اسماء اشخاص حتى لما كانوش اسماء اشخاص غادي نستعملوهم بالكابيتال ليتر هنا كلهم لانهم كلهم جاو في بدايه الجمله at the beginning of the sentence very good اوكي okay. هنا عندنا مارس هنا استعملنا M with capital 3 لأن مارس وأيضا Jupiter اللي هو كوكب المشتري اوكي okay. بجوجهم اسماء ديال الكواكب وقلنا with planets الكواكب كنديرو capital letters اوكي okay. آه هذا ما كان بالنسبه للدرس ديال اليوم كنتمنى يكون يعني درس يعني مفهوم يعني الشرح ديالو مفهوم بطبيعه الحال وحتى لك عندكم شي سؤال او استفسار ممكن تطرحوه في التعليقات وان شاء الله غنجاوبكم واللي باقي ما مشتركش معنا في القناه هذه فرصه ان شاء الله باش يشترك باش يتوصل بكل جديد ديال الدروس ديالنا ان شاء الله سواء ديال سنه اولى بكالوريا او ثانيه بكالوريا ومن بعد ان شاء الله دروس الجذوع المشتركه والى سالينا نقدر ندوزو التعليم الجامعي ان شاء الله يلا الى اللقاء and see you soon ان شاء الله thank you very much